20 günlük bir hastalık sürecini yaşıyor Hazreti Adem Efendimiz. Bu dönemlerde insanlar çok fazla derecede bir hastalığa kapılır. Hayatlar yaşamıyorlar. Genel itibariyle ya bir ağaçtan düşüyorlar ya bir hayvanın saldırısına maruz kalıyorlar. Genel itibariyle bugünlerde gördüğümüz bu ağır hastalıkları çok da yaşar düzeyde değiller hem iklimin stabil koşullarının söz konusu oluşu hem de Nuh Aleyhisselam'a kadarki sürecin farklılığı bunun için oldukça önem taşıyor. Üçüncü cilt e, özellikle insanları çok şaşırtacak olan bölümleri içinde barındırıyor. Çünkü bizler insanlık tarihi açısından bakıldığında Nuh Aleyhisselam'a kadar yüksek ve gelişmiş bir bilgi dağarcığına sahibiz. Bu gelişmiş bilgiyle beraber daha az hastalanan, daha mukavemetli, Nuh Aleyhisselam'ın da dahil olduğu üzere yaklaşık bin yıl kadar yaşayan bir ömre sahibiz. Nuh Aleyhisselam'da anlatacağım üzere Siyer-i Nebi çerçevesinde tabii ki her birisi söylediğimiz üzere ömürlerimiz kısaltılıyor, kısalıyor. Hem bunun biyolojik karşılığı var hem bilimsel karşılığı var hem de hakikat babı var. Hz. Havva anamızın hamilelik dönemine denk geliyor. 8. kuşağı hamile. Kuşak dediğimiz tek batımlar değil biliyorsunuz. Her bir kuşak belli bir zaman diliminde sonra Hz. Havva anamızın bir 20 sene 30 sene bekleyişi var sonra bir daha var. Aralarında bir zaman dilimi var yani sürekli olarak bir doğum söz konusu değil Hz. Havva anamızdan. Toplamda 8 kuşaklık bir doğum süreci var. Her bir kuşakta bazen 20 çift, bazen 25 çift, bazen 30 çift, 32 çifte kadar e, ee, 7. kuşakta hatta Hazreti İşit aleyhisselam doğmuştu. Doğacak. O doğdu. Onu anlatmıştık ve İşit aleyhisselama geçeceğiz e, birkaç ders sonra. Bu milletlerin oluşumunda önemli bir şey ve toplamda e, bu kuşaklar e, Kabil oğulları tek bir kuşaktır mesela. Her bir kuşakta ayrıdır. Bunlar birinci kuşaklar Habil Kabil. Sonra 8 kuşak var ama her bir kuşakta 30 doğum falan düşünülürse Toplamda e, doğurmuş olduğu toplamda 279 çift evlat var. Bunlar e, hiçbiri bir diğeriyle kardeş değiller. Aynı zamanda vefat edenler de var. E, doğmayanlar da var. Bunlar da Hz. Havva anamızın hayatı içerisinde ve tarih kitaplarında geçtiği üzere bazen zayıf düştüğü anlar var. Sonrasında yiyecek içecekle kendine gelmesi var ama hep söylüyoruz ya bunlar medeniyetler tarihi içinde anlatılacak değerler. Biz bugün Siyer-i Nebi çerçevesinde devam ediyoruz yolculuğumuza. Efendim Hz. Adem Efendimiz 1024 yaşındayken vefat ediyor. Bu vefat 20 günlük bir hastalık süreci ilk defa görmüyorlar. Daha önce ölen çocuklar var. Bu yüzden herkes ölümün ne olduğundan haberdar. Hz. Havva anamız yanı başında çocuklar, torunlar, artık torunların torunları e, var. Hatta onların da torunları görülmeye başlanmış. Dolayısıyla uzun bir tarihin, uzun bir milletler serüveni var. Medine'de yaklaşık 3000-4000 e, tane böyle yetişkin insan var. Bebekler de var ayrıca. Gelişmiş bir dönemeci yaşıyoruz. Evler, mahalleler hasıl olmuş artık. Ve bugünkü gibi değil hakikaten de gelişmiş yapıları var. Ee, Hz. Adem Efendimizin vefatıyla beraber hatırlarsanız yeryüzüne ilk geldiğinde bir beyaz kefenle ilk haccına çıkmıştı Hz. Adem Efendimiz ve bir sanduka vardı bu sanduka Kabe-i Muazzama'ydı. Muazzama'da e, saklanmıştı. Hz. Peygamber'e kadar gelecek olan bu sanduka daha sonrasında Kudüs'e taşınmıştır. Kudüs'e taşınış süreci e, Hz. Davud Aleyhisselam döneminde hasıl olmuştur. Hz. Ömer Efendimiz bu sandukayı görmüş ve Hz. Ali Efendimizin emriyle Kudüs'te saklamıştır. Kuba mescidinde hastalanmış olan Hz. Adem Efendimiz Kabe'ye defnedilmek üzere yola çıkarıldı, götürüldü ve orada arabalarla gittiler vefatına e, nail olduğu andan itibaren. E, ancak Hz. Adem Efendimizin kesin vefatı aslında Medine-i Münevvere'de. Dolayısıyla son günlerini yolculukta geçirdiğini söyleyebiliriz beni tekrardan Mekke'ye götürün emrini vermesi üzerine Mekke'ye götürülüyor. Kabe'ye kadar taşınıyor arabalarla. Hasta ve rahatsız olduğu için yatarak taşınıyor. Ve Mekke'ye geldiğinde ise bu araçları çeken e, fillerin kullanılmasına izin vermiyor. Ve fillerin arabalarını bıraktırarak kendisi Kabe'ye Muazzama'ya son 3-4 haftası 3-4 haftası kala girmiş oluyor. Ebu Kuveys dağında diye söylenir. Özellikle Hazreti Adem Efendimizin e, gömüldüğü yer olarak Ebu Kubeys Dağı diyen bazı kaynaklar var. Ancak Ebu Kubeys e, içerisindeki Kabe-i Muazzama'nın da bulunduğu alana verilen isimdir. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz vefat ettiğinde bu alan henüz dağlık bir arazi şeklinde de değildir. E, fizyonomi olarak da coğrafi olarak da böyle olmadığını Nuh tufanından önce olduğunu biliyoruz bu sürecin. Bu yüzden dolayı bu alana bu isim verildiği için kaynaklarda gelen bu söze de yanlış denilemez. Hz. Adem Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın hemen yanında vefat etti ve Kabe-i Muazzama'nın e, içine yatırıldı ve tabi çok geniş bir alan daha önce bahsetmiştik 18 metre yani 18 metre tasarlanmış sürecin içerisinde hatta içerisinde 2-3 tane de büyük salonlu odalar da yapılmış. Hz. Adem Efendimizin son sözlerine gelirken Şit Aleyhisselam başucunda, Hz. Havva Hanımız başucunda diğer insanların selamlaştığı, her birisi elini öptü, helallik istedi. Ayrılış sürecine gelirken sadece içeride 3-5 kişi kaldı. Hz. Adem Efendimiz şöyle buyurdular. Dünya ancak bir mezbeleliktir. Geldim ve ancak zulmü gördüm. Sonra Şit Aleyhisselam'a göndüler ve şöyle dediler bir nur taşıdığını bil evladım. Bu sandık sana emanettir. Sahip çıkacaksın. Bu sandığa sahip çıkacak olan sensin buyurdular. Hz. Adem Efendimizin son nefesini vermesiyle beraber Kabe-i Muazzama'ya gömülüyorlar. Hz. Havva anamızın daha bir yıl daha ömrü var. Hz. Havva anamız 1074 yılında yaşında vefat ediyorlar. Ee, Hz. Adem Efendimiz vefat ettikten sonra midesinde bir halsız hastalık oluyor yeryüzünde gerçek anlamda yaşanan ilk hastalık diyebiliriz Hz. Havva anamızın yaşadığı hastalık için. Üzüntüyle gerçekleşen bir hastalık. Üzüntüden bazen yemeği kaçırıyor, bazen yemiyor, yiyor derken midesinde bir hastalık söz konusu oluyor. Hz. Adem'i kaybetmiş olmanın hüznü, hüzünle gelen ilk ölüm vesilesi olarak da adlandırılabilir. İlk aşk ölümü yani tabiri caizse büyük sevdanın ölümü. Mide kapağı şişiyor Hazreti Havva anamızın ve açılmıyor. Hazreti İşit aleyhisselam çok defa uğraşıyor bazı kardeşleri de tıbbiye ile meşguller. Ancak ne yapsalar ne etseler bu mide kapakçığı açılmıyor ve Hazreti Havva anamız ömrünün son 35-37 gününde artık bir şey yiyemez hale geliyor. Ee, sıvıyla beslendirilmeye çalışılıyor ama kapak şiştikçe şiştikçe en son Hazreti Havva anamızın vefatına vesile oluyor. Hz. Havva anamızın son sözleri ağzından dökülen son kelam yine Kabe-i Muazzama'nın içerisinde Hz. Adem Efendimizin yatırılmış olduğu yatağa yatarken ağzından dökülü veriyor. Allah beni temizledi evladım. Kendinizi temiz tutun diyerek ahirete intikal ediyor. Elbette Şit aleyhisselam için kolay bir süreç değil. Hem yeryüzüne cennetten gelen ilk iki insan vefat ediyor hem annesi, hem babası, hem peygamberi, hem önderi, hem ümmetin annesi ayrılıyor. Uzun bir süre uzun bir hüzün dönemi. İki yıl kadar devam ediyor Hz. Şit aleyhisselamın hüznü. İki yıl sonra geliyor vahiy ilahi. Allahu Zülcelal Hz. Adem ile Havva anamızın kabirleri başındayken şöyle vahyediyor Şit aleyhisselama. Kalk ve Rabbine secde et.'' Ancak Allah'ın rızasına uyanlar dışındakiler cehennemdedir. Sakın şeytan sizi kandırmasın. Şit aleyhisselama gelen bu vahiy yeni medeniyet dünyasında yeni imtihanların neler olacağına dair büyük bir işareti taşıyor, bugün bile geçerliliğini koruyor. Yarından itibaren bu medeniyetlerin en gelişmiş haline doğru bir yolculuk yapacağız. Allah nasip ederse. Bugünlük Kalın sağlıcakla.